नेशनल स्कूल अटेला की प्राइमरी ब्रांच अब बाडरा में national play school based on CBSE pattern new Delhi nursery to second class admission open छोटे छोटे नन्हे नन्हे से ख्वाब और इन ख्वाबों की एक अलग ही दुनिया नेशनल प्ले स्कूल एक ऐसी जगह जहां हमारे लिए हर विद्यार्थी है खास एक ऐसी जगह जहां पर करते हैं हम हर दिन कुछ अलग fun and activity based learning for kids number one play school national play school Jewli road Badhra Charkhi Dadri Haryana based on C B S E pattern new Delhi nursery to second class admission open